thank you Wasser das Feld. Sanft wie Regen, der netzt die Welt. Sanft wie eine Hand, die streicht deinen Kopf. Stimme sanft in dein Ohr. Hände schlagen den Klang empor, Augen leuchten und Worte lodern hell. sanft wie Wasser das fällt, sanft wie Regen, der netzt die Welt, sanft wie eine Hand, die streicht deinen Kopf. Stimme sanft in dein Ohr, Hände schlagen den Klang empor, Augen leuchten musst dein Herz schreien, wenn du musst dein Herz schreien, dein Herz, dein Schrei. Wenn du musst dein Herz schreien, wenn du musst dein Herz schreien, wenn du musst dein Herz schreien, dein Herz, dein Schrei. Wenn du musst, dein Herz schrei. Wenn du musst, dein Herz schrei. Wenn du musst, dein Herz schrei. Dein Herz, dein Schrei. Wenn du musst, dein Herz schrei. Wenn du musst, dein Herz schrei. Wenn du musst, dein Herz schrei dein Herz, dein Schrei. Wenn du musst dein Herz schrei, wenn du musst dein Herz schrei, wenn du musst dein Herz schrei, dein Herz, dein Schrei. Wenn du musst dein Herz schrei, wenn du musst dein Herz schreien, wenn du musst dein Herz schreien, dein Herz, dein Schrei. sanft wie Regen, der fällt. Sanft wie Regen, der netzte die Welt, sanft wie eine Hand, die streicht deinen Kopf. Stimme sanft in dein Ohr, Hände schlagen den Klang empor, Augen leuchten und Worte nur. Wasser das Feld, sanft wie Regen, der netzt die Welt, sanft wie eine Hand, die streicht deinen Kopf. Stimme sanft in dein Ohr, Hände schlagen den Klang empor, Augen leuchten und Worte lodern hell.